こんな感じだった初めて距離があったよあ未来に向けた、ね、未来に向けた <laughs> 練習ねそうね悩むこれショートホールです何番で打ちますか7番7番ウッド、うん、ピンまっすぐおまっすぐ行ってダブったダブった手前 左から風が来てるから、うん、ピンでワンピン右ですワンピン右ワンピン右ワン超えろそうだからちょっとトップ目に、はい、どうぞ。 本日の課題バンカーショット三枝心選手外に上げて <laughs> ねこれメンタルなんじゃない頭上げちゃダメだよ わあ狭く見えるけど綺麗だねここ一番苦手うわここはこの T 相当どこの上行くんですかえっ、と左のバンカーだけは絶対避けたいんですよあそこに行っちゃうと顎も高いしあの顎に当たって池に入っちゃうしあそこのバンカーからグリーンって直接絶対乗んないんで何が何でも右に打ちたいんですよ、うん、で1個目のバンカーをキャリーして行っていくと2個目のバンカーにはなかなか入んないですよ横だたんないと夏場じゃないと なので右のラフでもいいと思って打ちますはい一番やっちゃいけないことやった、はい、これがダボにつながるやつですかあ間違えたボギーになっちゃうかもしれないダボになっちゃう嘘、うん んじゃった今も遅かったもんねでも石切り直して正解じゃないはい、行きますなんかペリって言った壁に壁ドンだよ壁ドン壁ドンだね今ね 6番アえっ、とね、はい、2右 2P 右で大きいのなるほど心得は、はい、右が富士山で傾斜が半端ないから落ちてからすごいビビりバーって左に行くからおお ていうこの感じとも <laughs> にチッパー、うん、すごい晴れて超いいおお乗った乗ったナイソンどうも うんこれ最近習ったやつ最近習った技ですうまくいったうまくいったじゃあこのゴミを狙ってスタンスを小さくしてそっちこのゴミそのゴミのちょい右ぐらいがいいなお嬢は相当右出したね やらかしたねやっぱさ引きたくなるもんどうしてもダメだねやっぱパターだダメだねねだったできない元に戻したら多分普通なんだけど、うん、こんなとんちんかになるもんですかあんな変えると <laughs> <laughs> でも前のままだと あー <laughs> でもここできっと戻したら戻すのは簡単ですもんね戻すのは簡単一回止めてみようそれができるかな止めてみます <laughs> はいうん気持ち止まったんじゃないうん 違うよ違う違う番アイやんかアイや言うのがいい言うのがいいそれ軽く割う少し短く持って7割大事なことは腰を止めないそうですね腰止ま上げてます シャフトを短く持ってフェースかぶせて突き刺すだけでいいですそれは怖くない、うん、行くぞ突き刺すぞフェースかぶせてボンボンあ <laughs> もうさもうスーパー力感があるからあそうだ、うん、手が手がもうブランブランじゃない ましたこれはフェイスをかぶすフェイスをかぶしてこに落とす <laughs> 三角がおおナイスタッチ初めて距離があったよ短い短い補足じゃないや歩幅であいちゃんいやもう今日は二人で叩いてるね <laughs> ちょっと目標変更、うん、ラブを叩くじゃなくて、うん、やり遂げること今日はね、うん、ハーフやり遂げるしかもハーフでしょハーフ こう最初にここを変えないってバンカーとかはね手を緩めるグリップを強く握らないパターンのスタンスは狭くするあさっての方向に向いて打たない今日は我流じゃなくてとりあえず未来に向けた、ね、未来に向けた練習ね <laughs> そうね、はい、よろしく頑張ります <laughs>